ay pertes lañu wax. ah mais tamit ay rendement de réseau bu bees lañu wax. les kuy perte nag ah. mënu proposer tamit. hein kuy perte mënu def proposition. Moustapha perte amul fi ndox mi mom ku la bëgg wax né fi bu ñu bëggee gëm nañu perte perte amul fi fi mom perte amul fi nit ñaa ngi fay seen facture normal Moustapha yow bo fay sa facture bu subaa ñu ñëw coupé la. waaw ah, man kay man sax man mi man bu ñu euh, bu jox délai une semaine su ma toogee trois jours ma ñëw da ngeen di ñëw toog naa quinze jours gisuma leen. léegi nit ñi ñu ngi def seen liggéey.

bi nga xam ne mooy joxe le liquide précieux l'eau est vitale ñu am problème nga ne yow doo si wax ba léegi kenn déggul la nga àddu ça aussi c'est une question qu'il faut poser au ministre Mbaye Diam et je pense que vous aussi en tant que journaliste ça à dire war ngeen def gëstu loolu lu tax moom boobu ba léegi bi kër gi yëngatu kenn déggul ko mu àddu si hmm, parce que loolu moo jaaxal ñëpp ah mais mu même moo moo ñu jaaxal ñun hmm. et je pense que c'était tout c'était tout à fait normal ku sa kër di yëngatu ah nga jug kat en tant que borom kër wax si dox si tax ay tànk jeew mais kenn tegul la. Mhm. aussi euh, yéen a ngi nam amal grève incha allah suba ak jàmm mu nek ap marche euh, national ba tay da ngeen koy maintenir wala. waaw su euh, marche amna na hmm à 15h de 15h à 19h place de l'Obélisque borom point CBAO. Mhm. donc ñu ngi convié képp koo xam ne travailleur nga dem si marché boobu.

wala fay location location bu dafa cher mais nak yeen mais nak yeen tamit comme ni olaf ndiaye di wax euh manam bu buké yabé gayna ci doxni wala yeen nak da ngeen yag tok do won def dara luñ ñen jox rek ngeen gongo waaw lol tamit bokku na ci li li leen jural li tay waaw waaw ba tay mu nañ enquête mu nañ nangul mais nak dañay seuss nak legi dafa doy nak li gaay wax na abana gasi dafa doy parce que nit nak mun nga di muñ di muñ mais am na foo xam boo fa tolloo da ngay sës bouteille bi def un litre soo fi buggee def deux litres dafay tuur mhm. c'est-à-dire réew mi même a ah, waxuma sax euh, Sen'Eau mais le cest à syndicalisme moo nekk en ébullition yow boo xoolee journaliste nga mais ñaata chaque jour si rajo yi ak télévision yi yaa ngi dégg syndicat wala kër yi xam Dakar Dem di Expresso euh, d'accord Kaolack gii mhm. seen marché bi le le marché, ah mhm. dem mais c'est parce que parce que un salaire et pourtant l'État du Sénégal Macky en l'occurrence le président de la République mais il y la fonction publique c'est salaire de vie

problème jot judd mm. et vous parlez aussi c'est pas une bonne leçon pour suñuy doom pour la génération future il faut que nous sénégalais ñu am honnêteté intellectuelle xam ne cadeau d'homme à dafa sacré nit loo xam ne ni doo ko def waruloo ko wax mm. doomu aadama li nga way def loolu nga war sa wax ak sa jëfiñ dañu war a mm. mais ay kilifa yu ministre de la république mm-hmm. ngeen signé benn protocole

syndicaliste yi daal dafa mel ni dal yeen doole ji ngeen amone amato leen ko lan la quel est le problème ci sen doxalin la wala euh gouvernement mo wul leen ñu di euh, toroxal lay parce que wax nañ ko si mhm. wu mais histoire tout le temps la ni 68 mhm. grève des syndicalistes na hmm ba fi ñu jëm nag li ko waroon parce que dañuy ànd syndicat yeb ñoo defone ben link ñom ñep xexondo dorondo parce que nos états là li xam moy rapport de force ce rapport de force bobu nak les syndicats ñep yeewu nañ si nag fi ay fan yi ñëw wax nañ ko suñu aajo bi syndicats yeb dañ fexé nu ñu leen booloo ñu doon ben doon ben say def ben marche nationale bo xamné mobilisation bu extraordinaire lay doon fexé nak pour jàkkaarloo.

kii euh, travailleur dootuñu ko salfaañee si réew hmm. mais ni ngi ñaan déggoo am yeen ak euh, seen kilifa yi euh, direction bu CNO waaye fekke fekkee amul lan ngeen nama def. déggoo mom mënut a ñàkk. Hmm. incha allah loolu rafet nañ jox na dinaam hmm. parce que ñun duñ tay ci xeex bi bi mom balañ koo bàyyi wala balañ koo teg moom dañuy am luñ tek suñ loxo lo xam ne ñi ñu retourné la travailleur buñ na doyna na parce que ñun nak dañuy yónni rek.

am une autorisation ba paré wala autorisation autorisation mars non non non autorisation parce que mi dafa am yoon. a mhm. ñun ñu wacc yoon. bu ñu ci bi li def ñu ko ci yoon. autorisation xaar mars peut-être wala mu ni am sax nañ ci wala jotuñ ci ci parce que mais suñu mars suñu autorisation ko aussi duñ mhm. parce aussi violer la loi parce que dafay dafa ñuy dafa ñuy sax dafa ñuy gàkkal. Mhm. parce que ñun xex bu ñuy xex xex bu noble la xex bu légitime la donc si yoon lañ koy tek duñ wacc yoon mukk nak peut-être ñoom mënañ fi nek rek di wàcc yoon di intimider ñi di leen menacer ya ngi def ay fonction de salaire mais ñun duñ def loolu. Mhm. suñu xex bi dal si yoon lañ koy tek si yoonu siraatal mustaqiim lañ koy tek ba keroog yàlla dañuy jox ndam. Mhm. gis nañ aussi euh, présence euh, Guy Marius Sagna le nouveau député ci sen euh, li nga xam moom mooy ñaxtu yi.

tay coow lii. mun mm. na ko porter parce que déjà bu interpeller l'état du Sénégal ne génne contrat d'affirmage bi pour ñu tek seen bët. Mm. donc kon su tànk yooyu la fa ñëwoon ñii wax nak na diko diaboliser ay politique ainsi de suite loolu yag na am ci mouvement syndical ay consommateurs ay euh, clients ñëpp ñëw ci mouvement syndical pour jappalé nit ñi. Mm. parce que gaar ñaan yeen euh, da ngeen faral sax taxawaay comme taxawaay politicien motax benen wal wàll gi beneen li nga xam mom modi syndicat bi ànd ak yéen loolu nga lan nga ci tontu aussi. alors ah, mom xam nga ñii moom syndic ñooñu mom ah. ah, c'est des syndicats de cabine téléphonique laay mën a tuddee parce que syndicat bo xamné ne benn secrétaire général ñet ñetti secrétaire général yo xamné les trois moustiquaires. Mm-hmm. moustiquaux yow li direction wax lolou nga wax. ah mm-hmm. donc ñooñu c'est-à-dire wax. Mm-hmm. comme waxu kesaw kesaw laa ko jappé

je pense que war ñi yéene ñom li ñu am comme seen rak rakk seen i jarbaat seen i doom seen i jigéen war nañu ñun tamit suñu poste ak suñu gafaka mu yokku mhm. je pense que comme que ñom ñu yokkoo parce que ki liggéey ku nek li ngay ñaan moy nga yokk mhm. di inviter nak képp ko xamné sénégalais wala client nga Sen'Eau wala soit ngay sénégalais rek mhm. ñu ngi lay inviter sur la marche de demain à Dakar nañ ñëpp ñëw génn mi client mi association consommateur les centrales syndicales ñëpp invité nañ leen mhm. ñëw si marché boobu parce que lii xeex la boo xam ne sax dafa dépassé Sen'Eau mais xeex la pour képp kii travailleur ñu jox la sa àq jox la sa yelleef pour ñu xam ne travailleurs yi dañ fee nekk pour le développement de ce pays là pour l'avenir de ce pays mais nekkuñu fa pour di salfaañe wala di yàq wala di gàkkal économie Sénégal. Mhm. jërëjëf euh, mu nekk lu am solo euh, mu nekkoon euh, ki xam ne moo di Aliou Niang tay moo nekkoon euh, suñu gan ci émission bledi di mom moy mooy euh, délégué personnel intersyndical bu kër gii di CNO yor walum ndox mi fi ci réew mi moom la waxtaanal jafé euh, jafe am fofé ci kër gogulé euh di len jox di dajé inshallah bu si andé ci alxames ba la ñu jëm ak benen invité ci kàddu gi Moustapha mo ci faré won ci xarale yi Amadou Diallo ak Ali Diallo légui légui nga am xibaari yi ci kàllaamay Kocc ànd seeg soxna Ami Thiam jërë ngeen jëf ci teewlu bi.